يلا بالله ما guardado. Finish, finish, finish. Ruh hayır ما عليه ما عليه ما التلفون ما عليه Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Play, play, play, Help! Help! تجي تتعلم بالبوكسية بجيبك سكت صبح خلص يلا تخلص كره اللعبة <laughs> والله انه كره اللعبة يا فارس حرام يا اخي حرام يوقع